Divino companheiro no caminho Tua presença sinto novo ao transitar Feito dissipar de toda a sombra Já tenho luz, a luz para pousar, para se da permanente. Ficar, Senhor, ficar, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima. era tentador a chegar. Não, não me deixe só no caminho. Ajuda-me, ajuda-me até chegar. tarde. Eis meu coração para voltar. Passem morar a permanente. Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador. Amém.